نمدحهم على الله المبوطين غايتي هي هبتي وسأسعى دوما لتحقيقها حقو يوا ذكر نروح نصلي ونجي يا حسرة تصرف قاعد بركة نقول محمد كل دقيقة يحرك السود يضرب الموس I need help يو اروح حسي اروح اروح حسي اوكي اوكي شكون سيج ظلال متحركة ظلال متحركة رصد عدو في سي ام في بي واحد في بي هنا هنا جاوب أسقطت السبايك السبايك هنا السبايك هنا السبايك بحوزتي بلانت زرعت السبايك تم سرقوا لي كل شيء والله هاي مصير تقول لي مشكر روحك ايه مشكر قبل نصلي أنا سوف أخمد نار فينيكس سرقوا لي دوكيل يا يعني. لقتل كل واحد هناك تم نشر الساتر أراقب هنا تم نشر الساتر هناك هنجي يعني آه، بي بي بفاقة آه. تبقى عدو واحد سقطت السبايك في A وصل عدو آخر القتلى يا ضغط شيء تستحقون الثناء مجددا ابقوا آمنين ظلال متحركة تم نشر الذاكرة عدو في إيه؟ أعيد التلقيم آه محاولة رصد عدو في إيه؟ آه. عند إشارتي كان قتالا جيدا هنا Untracking Pajan. حجب الرؤية هذه تستحق المجهود الحمقى المساكين يعترضون طريقنا Many سبايك في الوسط آخر لاعب باق أنا آخر شيء سيشاهدونه قبل موتهم يا لحسن حظهم عن طريقي تبقى عدو واحد مثالي أشفق على من يموت بلا جدوى أيتها الرياح أريني إلى أين أذهب واحد أظننت أن بإمكانك النجاة من كابوس يبدو العدو هادئا فقط تروي قلوبهم فاز المهاجم